Como comprar um terno? Como comprar um costume? Quais são as dicas de medidas que a gente precisa observar na hora de comprar, na hora de experimentar esse tipo de traje? Bora descobrir de forma simples e descomplicada no vídeo de hoje? Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui no Moda e vocês podem me seguir no meu Instagram pessoal por aqui ó, segue por lá e do Machamoda aqui em cima, tá aparecendo? Vai, segue lá também. Hoje eu quero, atendendo a pedidos, passar dicas rápidas e fáceis para vocês para vocês comprarem costume ou terno. Começando agora sem mais delongas. E eu começo com uma pergunta, com uma dúvida que muita gente tem. Qual a diferença entre terno e costume? Muita gente acaba confundindo esses, essas duas denominações, né? Então para ficar claro, para não ter dúvidas, terno as três peças, o traje com as três peças usadas juntas. O paletó, o colete e a calça. Costume as duas peças principais, o paletó e a calça, fechou? essa diferença básica. Outra coisa que vale ressaltar antes de a gente começar com as dicas de medidas, é que tá muito em alta né, a gente falar do terno slim fit, do costume slim fit, do costume ajustado. Qualquer peça slim fit, como o terno, então o terno slim fit é ajustado ao seu corpo. Não é apertado, fechou? Ele se adequa ao seu biotipo, é uma opção democrática, é uma opção de modelagem democrática. Então, quem é magro, quem é mais forte, quem é plus size, todo mundo pode usar o Slim Fit, porque o Slim Fit é ajustado ao seu corpo. E você pode fazer esses ajustes em uma costureira, por exemplo, depois que você comprar a peça. Bem simples, o ajuste é bem tranquilo de se fazer por esse profissional, fechou? Agora sim, vamos lá. Vamos começar desvendando o mistério, os mistérios da parte de cima do traje, do paletó, do blazer. Quais são as dicas que a gente precisa ficar atento na hora de experimentar, hein? Pro seu blazer, pro seu paletó ficar alinhado, ficar equilibrado com o seu visual ficar moderno, atual. Primeira dica, observe os ombros, as ombreiras aqui ó, do seu paletó. A costura do ombro do paletó precisa estar alinhada à linha dos seus ombros. Se você deixar essa costura um pouco mais caída, vai parecer que o paletó tá muito grande para você, que tá sobrando tecido, vai ficar um pouco estranho. E se a linha do ombro estiver muito justa, muito dentro, para dentro da sua linha do ombro, quer dizer que o paletó está apertado para você, fechou? E provavelmente vai limitar os seus movimentos. Então, sem segredo, tenha como base e observe muito bem essa costura dos ombros com a linha dos seus ombros. O comprimento da manga do paletó. Para a modelagem mais moderna, mais atual do paletó, do terno slim fit, o bacana é você usar deixando aqui a manga da camisa por baixo, se a camisa for manga longa, aparecendo pelo menos um dedo, mas não precisa exagerar também, tá bom? Um dedo, um dedo e meio é suficiente, não precisa usar três, quatro dedos não. Não fica tão bacana assim tanta manga aparecendo. Vai querer dizer também, se muita manga da camisa aparecer por aqui, que o seu paletó ou o seu blazer está pequeno. Ou então tem gente que gosta de deixar, em vez da manga aparecendo, o acessório, o relógio, enfim, alguma pulseira que está usando. isso pode ser bem bacana também, dá um toque muito atual, dá um toque bem mais moderno e quebra um pouco da formalidade do seu visual. Uma boa referência de medida para quando você estiver de pé, para você medir a manga do seu paletó, é deixar a manga aqui ó, bater no ossinho, nessa parte aqui ó, no ossinho da junção do punho com a mão. Então bateu aqui no ossinho, tá show de bola. Preste atenção também se não sobra muito tecido aqui na parte dos braços se o tecido está mais ajustado, né? se está acompanhando a linha do seu antebraço, do seu braço, rente ao corpo, para o caimento do paletó ficar bacana, ficar ok. Mas também cuidado para a manga não ficar tão ajustada assim, que vai limitar os seus movimentos, é claro. Comprimento do paletó. O ideal é que seu paletó cubra o quadril, tá bom? Mas não se alongue tanto assim. Vendo de trás, ele não pode cobrir a nádega inteira, tá ligado? Resumo da ópera. Na hora de usar ele fechado também, quando você estiver de pé, Preste atenção se ele não está cobrindo o cavalo da calça, a região da braguilha da calça. Se ele cobrir a braguilha inteira da sua calça, quer dizer que o paletó está muito alongado. Uma boa referência de comprimento para o seu paletó, quando você estiver de pé, então levanta, aí você vê se o comprimento, fecha o paletó né, aí você vê se ele bate aqui no início da linha do seu polegar. Fechou? Essa é uma boa referência. Então vale lembrar também que na usabilidade do terno, quanto mais longo o paletó estiver, mais ele vai achatar as suas pernas. Então aí você tem que dar uma equilibrada. Se você tem as pernas mais curtas, se você é um pouco mais baixinho, tente não usar um paletó tão longo assim. Agora, se suas pernas são bem longas, são bem compridas, você pode ter uma liberdade um pouco maior de mexer um pouco nesse comprimento, tá ligado? Sem exageros, é sucesso. Liga a chavinha do bom senso. Boa, algumas outras dicas pra parte de cima do visual, pro paletó. Geralmente o paletó é usado pra um look mais formal, tá? Com camisa e tudo mais, pra um evento mais formal fechado quando você estiver de pé e aberto quando você for sentar. Então quando você for sentar, você abre o botão. Abotoe apenas o botão de cima, tá bom? Então geralmente os paletós possuem dois botões, né? Essas opções mais atuais você abotoa apenas o botão de cima. Lapelas mais finas aqui ó e paletós que não tem tanta ombreira assim configuram um visual mais atual, um visual mais moderno. Os modelos mais clássicos de paletó possuem as lapelas mais grossas e geralmente os ombros um pouquinho mais largos. Boa, vamos descer para a parte de baixo do visual agora, vamos para a calça. Quais são as dicas para a gente usar a calça de alfaiataria, a calça social, enfim, a calça mais formal de forma equilibrada. Sem complicações e claro explicando explicando da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível para vocês, time. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo e também se inscrever aqui no canal do Macha Moda, fechado? Muito importante pro YouTube entender que você curte o conteúdo do Macha Moda e também para dar aquela fortalecida aqui no canal, fechado? Barra da calça. Basicamente, a gente possui duas barras que são mais comuns, a barra italiana e a barra mais tradicional. Então quando você for pedir para fazer a barra da calça do seu terno, provavelmente eles vão perguntar para você, você quer uma barra mais tradicional ou uma barra italiana? Hein? A barra italiana parece que a barra foi dobrada para fora ela é feita desse jeito, tá bom? E a barra tradicional é uma barra lisa, sem dobra para fora. Para os homens mais baixos, para quem tem a perna um pouco mais curta, o ideal é optar pela barra lisa, porque não dá essa quebra no visual. Se você tem as pernas mais longas, liberdade para você optar por qual você sentir mais à vontade. Na verdade, qualquer tipo de barra pode ficar legal se você se sentir confortável e seguro, tá bom? Aqui a gente passa só algumas dicas. E vamos passar uma dica também do comprimento da barra. Ao meu ver, na minha opinião, eu acho que fica muito bacana se se barra não cobrir o sapato, deixar o sapato à mostra, principalmente nas opções de ternos mais slim, né, numa modelagem mais atual. E ainda, cobrir o sapato com a barra da calça é o pior inimigo dos baixinhos, para quem tem a perna mais curta. Isso vai achatar muito o visual, muito mesmo. E pode dar uma impressão de que seu visual está desleixado, está jogado, tá ligado? Que você não tem que você não deu importância para os detalhes. Outra coisa que muito se fala também é uma regra mais tradicional é que o comprimento da calça não pode deixar a meia aparecer enquanto você estiver de pé. Mas hoje em dia a gente já possui algumas variações para a gente usar a barra da calça. Se liga aí. Resumo da ópera, temos quatro tipos de barra de calça. A tradicional, com a calça de alfaiataria numa modelagem um pouco mais reta que geralmente cobre um pouco do peito do pé, e o comprimento da parte de trás da barra vai quase ali até o início da sola do sapato. Temos também a segunda barra, a barra clássica atual, cobre bem pouco o peito do pé, né, o peito do sapato por ali, e seu comprimento traseiro vai mais ou menos aí 2 centímetros acima da sola, do começo da sola do sapato. Temos a barra moderna, muito, muito usada, principalmente nos ternos e nas calças slim fit, nessa, nessa modelagem mais moderna, mais atual, em que o comprimento da barra vai até a linha do cano do sapato, da altura do cano do sapato. Essa opção de barra é a minha favorita, eu acho que fica muito bonito no visual e dá um equilíbrio muito bacana para ocasiões um pouco mais formais. E em quarto lugar, ainda mais atual, nós temos a barra cropped, que é a barra mais curta, valorizando a usabilidade personagem do Socles, né, que é a meia invisível, aparecendo pele por ali, ou então valorizando a meia colorida ou a meia estampada no visual com terno também. Esse estilo está sendo bastante, vem crescendo a usabilidade desse estilo. É a mais moderna das opções, mas não fica tão legal assim para uma ocasião mais formal, tá ligado? Eu indicaria para um evento que não é traje social completo, para você quebrar um pouco da formalidade do seu visual. Aí você pode usar junto numa camiseta que fica bacana, junto com um tênis casual também em vez do sapato. Enfim, são inúmeras as opções que você pode usar esse tipo de barra. Escolha o tipo de barra, o modelo de barra que você se sinta mais confortável, mais seguro e tente alinhar essa barra e equilibrar com o resto do seu traje, com o resto do seu look. Cintura da calça, outro ponto importante. Basicamente, sem enrolação, o ideal é a cintura da calça social, da calça de alfaiataria, ficar dois ou três dedos abaixo do seu umbigo. Se você tem a cintura ou o quadril mais largo, o ideal é que você não destaque tanto assim essa região. Aí vale dar uma experimentada em calças, por exemplo, sem prega, tá ligado? Mais lisas nessa região, que não vão ressaltar, que não vão destacar essa região do seu corpo. Boa, time, o que mais eu acho que a gente pode falar sobre terno, sobre costumes, sobre alguns outro, algumas outras dicas que a gente pode incluir no vídeo de hoje? Vamos ver. Questão das cores, bem importante, acho que a dica é bem importante. Se você não quer investir, não quer investir em tantos ternos, em muita roupa social e quer é uma opção mais versátil que vá combinar para diversas ocasiões, para diversos lugares que você for no dia a dia, prefira ternos em cores como azul marinho ou cinza. Esquece o preto, moleque. Ah, Coloral, mas o preto é básico, o preto vai com tudo. Como assim esquece o preto? Calma, calma, nem sempre, time, nem sempre. Azul marinho e tons de cinza são muito mais versáteis para você usar interno ou costume do que o preto, pois eles combinam muito melhor com mais opções de cores de camisas, com mais opções de cores de sapatos, de cintos e tudo mais. Com um terno azul marinho ou um terno cinza, enfim, você vai ter opção para diversas para diversos compromissos do seu dia a dia. Você vai estar tá seguro e garantido. Outra dica é a questão dos tecidos, bem importante da gente salientar. Os ternos, os blazers, os paletós, geralmente feitos em tecidos sintéticos, como por exemplo o poliéster, são mais baratos, são mais em conta. E é o que mais vamos encontrar em lojas de departamentos, em lojas mais acessíveis, fechou? Algumas opções nesses materiais sintéticos são bem legais, dá pra gente usar sim no dia a dia, mas outras nem tanto, então vale experimentar, experimenta bem, olha no espelho, fica com um terno um pouco, fica com um paletó um pouco, usando ali, experimentando, andando, pra ver se não pega muito ali, se não pega muito aqui, se não é muito quente também, porque o tecido sintético geralmente dá um calor, esquenta mais o look, o caimento também, se o terno, se o paletó, se a calça está bem cortada, se não tá tanto assim, enfim, fique de olho nesses detalhes. Agora, se você tá com uma graninha um pouco maior pra investir em um terno bacana, que você vai usar, que você vai levar pra vida mesmo, tá ligado? a lã fria é uma opção de tecido muito melhor. E não é porque tem lã no nome que vai esquentar no seu dia a dia não, viu? Ele tem um toque muito mais gostoso, mais leve, que você vai conseguir usar para qualquer clima, para qualquer temperatura. Tudo vai depender do número que estiver ali falando no tecido. Se liga. Por exemplo, nós podemos ter o terno fio Super 100 Super 120, Super 150, Super 180 e por aí vai. Quanto maior o número, quanto mais alto esse número, mais leve, mais confortável e mais fino o terno e o tecido. Deu para entender? Quanto maior o número, mais legal, mais bacana Bom, Boa, acho que temos um bom guia por aqui, né, time? De você, para vocês comprarem um terno. Deu para tirar todas as dúvidas? Eu tentei explicar da melhor forma possível, da forma mais descomplicada possível para vocês. Vocês têm mais alguma outra dúvida? Por favor, opinem por aqui, deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Queria agradecer muito a companhia de vocês até aqui, muito obrigado por assistirem esse vídeo inteiro. Lembrando que aqui no canal do Machão Moda tem vídeo novo toda terça-feira, toda quinta-feira, e todo domingo. Valeu, time! Até o próximo vídeo, é claro. Fui! E não se esqueçam de seguir as redes sociais do Macho Moda aqui em cima também, ó. Instagram, Facebook e Pinterest. Eu vejo vocês por lá todos os dias. E agora que esse vídeo já acabou por aqui, assistam esse outro que eu tô deixando aqui do lado para vocês. Conteúdo muito bacana também, feito com muito carinho, especialmente para quem? Para você. <laughs> é isso, time. Deem o play aqui também, porque eu já vou. Valeu!